bagi paduka ananda ke bawah duli yang maha mulia paduka Sri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam yang teramat mulia paduka Sri Pengiran Anak Putri Fazilah Lubabul Bulkiah dengan yang amat mulia Pengiran Suami Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi yang bermula pada 16 hari bulan lalu ditutup dengan majlis istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga di Istana Nurul Iman dan Darussidik Jurudong. Majlis istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga di Istana Nurul Iman dilangsungkan petang tadi. Majlis dilangsungkan di hadapan Majlis Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cetria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz. Majlis bermula dengan yang dimuliakan pihin orang kaya Johan Pahlawan, Datu Sri Setia Haji Awang Adenan menjunjung anugerah untuk menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pangeran Lela Cetria Sahibun Najabah bahawa Majlis Istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga telah siap sedia. Munkanam pun majlis istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga telah siap sedia junjung sabda. Yang Amat Mulia Pengiran Leila Cetria Sahibun Najabah kemudian menyabdakan supaya yang dimuliakan pihin orang kaya Johan Pahlawan mengadap dan menyembahkan kehadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Saya terpihin mengadap dan menyembahkan ke depan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Ketika Seri Pintai Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam bahawa majlis istiadat doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga telah siap sedia dijunjung kurnia perkenan supaya istiadat sebentar awal dimulakan. Isai Kenapa Rambak menjunjung sabda? yang dimuliakan pihen orang kaya Johan Pahlawan kemudian menjunjung anugerah untuk mengadap ke hadapan majlis ke bawah duli yang maha mulia untuk menjunjung kurnia perkenan baginda bagi memulakan majlis istiadat. Setelah titah dijunjung yang dimuliakan pihin orang kaya Johan Pahlawan masuk semula ke dalam majlis untuk mengadap dan menyembahkan kepada yang amat mulia Pangeran Leila Cetria Sahibun Najabah. pada menjunjung titah Kabah Nur Maha Mulia Paduka Sri Binginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam di mana Beginda telah memperkenankan supaya majlis adat istiadat baca dua selamat dan menutup jaga gendang jaga-jaga dimulakan. Yang amat mulia Pangeran Lela Cetria Sahib Najabah kemudian menyabdakan supaya istiadat dimulakan. Sementara awal dimulakan. Rambat. ਜੁੰਜੋਂ ਸਭ ਜੋ ਨੁਕਰ ਹੈ Empat orang awang-awang masuk ke dalam majlis untuk meletakkan Dian Empat. diikuti oleh tiga orang awang-awang masuk ke dalam majlis membawa surat zikir, bantal keguling dan pebarahan dan diletakkan di tempat yang telah ditentukan. Majlis istiadat dimulakan dengan zikir syarafil anam yang dibawakan oleh pihin-pihin khatib, begawan-begawan pihin khatib dan modem-modem. Modem. As-salamu alaika min 21 das tembakan meriam dilepaskan dan serentak dengan itu perhiasan diraja diturunkan satu persatu. Doa zikir dibacakan oleh yang dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datu Paduka Haji Imran. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Sri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Mufti Kerajaan. فلك الحمد عليه اللهم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله telah sempurnalah sudah segala istiadat perkahwinan diraja maka kami mengucapkan puji dan syukur di atas segala anugerah dan nikmat-nikmat Tuhan kami kepada kami sekalian ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم yang dimuliakan pihin orang kaya Johan Pahlawan menjunjung anugerah untuk menyembahkan kepada Yang Amat Mulia pengiran Lela Cetria Sahibun Najabah bahawa majlis istiadat telah sempurna dilaksanakan. Mungkin ampun. Alhamdulillah, majlis istiadat membaca dua selamat dan menutup gendang jaga-jaga telah selamat sempurna dilaksanakan. Dijunjung sabda. Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cetria Sahibun Jabah kemudian menyabdakan supaya yang dimuliakan pihin orang kaya Johan Pahlawan menghadap dan menyembahkan kehadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia. Saya tapihin menghadap dan menyembahkan kehadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia di Kaisar Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa majlis istiadat doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga telah sempurna dilaksanakan. Dijunjung titah kurnia perkenan supaya majlis ditutup dan seterusnya majlis menjunjung anugerah. Peramba menjunjung sabda. Junugraha ya. Yang dimuliakan pihin orang kaya Johan Pahlawan kemudian menjunjung anugraha untuk mengadap dan menyembahkan kehadapan majlis ke bawah duli yang maha mulia bahawa majlis istiadat telah sempurna dilaksanakan dan menjunjung kurnia perkenan baginda supaya majlis ditutup. telah tita dijunjung yang dimuliakan pihin orang kaya Johan Pahlawan masuk semula ke dalam majlis untuk menyembahkan kepada yang amat mulia Pangeran Lela Cetria Sahib Najabah. Pada menjunjung titah Kabah Hadri Maha Mulia Duka Sri Baginda Sultan dan yang di Pertuan Negara Buna Yerusalem, Salam di mana Beginda telah memperkenankan supaya majlis ditutup. Alhamdulillah, Fain. Kita dijunjung. Junjung Geraha. Ya, Yang amat mulia, Pengiran Lela Cetria Sahibun Najabah kemudian menyabdakan supaya majlis ditutup. Sementara itu, Majlis Istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga di Darussidik Jerudong dilangsungkan pagi tadi. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abulkiah Mu'izzaddin Wad Daulah yang memangku istiadat perkahwinan diraja di pihak pengantin diraja lelaki berangkat ke majlis tersebut. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia, Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad, Pengiran Anak Haji Abdul Rahim, Yang Amat Mulia Pengiran Sagamara Diraja Major General Besara, Pengiran Haji Ibnu Basit, Yang Amat Mulia Pengiran Ratna Wijaya Brigadier General Besara, Pengiran Haji Hasnan dan Yang Mulia Awang Nabil Mahmud Abdul Kadir Al-Hashimi. Dulian Teramat Mulia kemudian dijunjung berangkat ke bilik khas. Di Dewan Cempaka, Majlis Istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga bermula dengan yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Leila Pahlawan Major General Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Jaafar menjunjung anugerah untuk menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad bahawa Majlis Istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga telah siap sedia. sekalian membaca doa selamat dan menutup kena jaga jaga telah siap sedia. Hujung sabda. Yang amat mulia menyabdakan supaya yang dimuliakan pihin mengadap dan menyembahkan kehadapan majlis Dulian Teramat Mulia. Saya terpihin mengadap kehadapan majlis Dulian Teramat Mulia, Duka Seri yang muda Abdul Martin dan menyembahkan bahawa istiadat membaca doa selamat dan menutup kata jaga-jaga telah siap sedia ah. menjunjung kurnia berkenan supaya majlis dimulakan. Yang dimuliakan pihin kemudian mengadap dan menyembahkan kehadapan majlis Dulian Dramat Mulia. Amba juga menyembahkan bahwa majlis membaca doa selamat dan menutup jaga-jaga telah siap sedia. Injilnya pagi. Dulian Teramat Mulia menyabdakan supaya istiadat dimulakan. Yang dimuliakan Pihin kemudian menjunjung anugraha untuk menyembahkan sabda yang dijunjungnya kepada Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad. dan menyunjung sabda Duli Antara Amat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Duli Antara Amat Mulia menyabdakan supaya istiadat digunakan Yang sabda Yang Yang Amat Mulia menyabdakan supaya istiadat dimulakan Empat orang awang-awang masuk ke dalam majlis untuk meletakkan Dian Empat. diikuti oleh tiga orang awang-awang masuk ke dalam majlis membawa surat zikir, bantal geguling dan pebarahan dan diletakkan di tempat yang telah ditentukan. Majlis istiadat dimulakan dengan zikir Syarafil Anam yang dibawakan oleh pihin-pihin khatib, begawan-begawan pihin khatib dan mudim-mudim. 17 das tembakan meriam dilepaskan dan serentak. Dengan itu, perhiasan diraja diturunkan satu persatu. zikir dibacakan oleh yang dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Awang Hamidun. Allahumma salli wa salli ya ajma'in Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Selamat dibacakan oleh yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillah telah sempurna sudahlah segala istiadat perkahwinan diraja maka kami mengucapkan puji dan syukur di atas segala anugerah dan nikmat Tuhan kami kepada kami sekalian ya rabbal alamin Allahumma atil arusaini yang teramat mulia paduka seri perinak putri fadilah dua bulqiyah binti Kabawah Duli yang maha mulia berkasih begina Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Ma'azzatin Waddaulah dan yang mulia pimpinan suami Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi khairan kathiran min Khairi dunia wal akhirah nastaghfiruka wa natubu ilaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu yang dimuliakan pehen orang kaya Leila Pahlawan menjunjung anugerah untuk menyembahkan kepada yang amat mulia Pangeran Maharaja Setia Laila di Raja Sahibul Irsyad bahawa majlis istiadat telah sempurna dilaksanakan. Mohonkan ampun majlis mohon Malaysia doa selamat dan menutup kerajaan jaga-jaga telah sempurna dilaksanakan junjung sabda. Yang Amat Mulia kemudian menyabdakan supaya Yang Dimuliakan Pihin mengadap ke hadapan majlis Duli Antara Amat Mulia. Saya tetap ingin mengadap dan menyembahkan ke hadapan majlis Duli Antara Amat Mulia, Peduka Seri, Pengiran Muda, Abdul Matin, bahawa majlis istiadat membaca doa selamat dan menutupkan jaga-jaga telah sempurna dilaksanakan dan majlis menjunjung anugerah yang dimuliakan Pihin kemudian menjunjuk Anugraha untuk mengadap dan menyembahkan kehadapan majlis Dulian Teramat Mulia. Kenan ampun, Abu Nuntun pun menyembahkan bahawa majlis mengucapkan doa selamat dan untuk menjaga jaga telah pun pernah dilaksanakan. Al-Majlis menjunjung anugerah menjunjung sabda yang teramat Mulia menyabdakan supaya majlis ditutup Yang dimuliakan Pihin kemudian menyembahkan sabda yang dijunjungnya kepada Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad. berkenan pun pada menyunjung sabda Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pilihan Muda Abdul Matin bahawa Yang Teramat Mulia menyatakan supaya majlis ditutup menyunjung sabda Yang amat mulia kemudian menyabdakan supaya majlis ditutup. Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berangkat dari majlis.